assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan shu yasayotgan obyektimizga model qo'yishni o'rgatamiz Xo'p, o'tgan darsimizda bu obyektimiz bilan materiallarni ustida ishlagandik Xo'p, bugun model qo'yish uchun mana birinchi bo'lib orqa fon orqa fonga daraxt ekishni o'rganamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda har xil daraxtlarni gruppalashtirilgan varianti bor. Bu hozir biza Lumion 12 dasturida ishlaymiz, lekin Lumion 11, Lumion 10 dasturlarida daraxtlar bunaqa gruppalashtirilmagan. bitta shu 12 Lumion 12 dasturidan boshlab mana shunaqa har bir turdagi daraxtlar kategoriyalari bitta gruppaga joylashtirilgan misol uchun mana bunaqa katta daraxt bo'ladigan bo'lsa ichiga kirsak mana faqat mana shunaqa katta daraxtlar mana bunaqa turdagi daraxtlar ichiga kirsak faqat shunaqa turdagi daraxtlar lumion o'n ikkida mana shunaqa afzalli tomonlari bor ancha ishi yengil qilib qo'yilgan <coughs> sal tepaga chiqamiz o'sha misol uchun bir daraxtni olib qo'yadigan bo'lsak bunaqa bittalab qo'yishimiz mumkin lekin misol uchun katta maydonga biz bittalab qo'yib o'tirmasligimiz uchun mana mana bu tochkadan bunaqa chiziqqa o'tkazib olamiz chiziqqa o'tkazib olib mana mana bu plyusga buni plyusni bosib qo'yib bunaqa holatda hozir biza chiziq boya chiziq tanlagandik o'sha chiziq tanlaganimizdan keyin o'sha liniya bo'yicha mana mana bunaqa liniya chizadigan bo'lsak bu liniyaga faqat mana mana shu turdagi daraxtlarni ekib beradi a bu qismidan biza mana mana shu liniyaga ekilayotgan daraxtlarni biza boshqarish imkoniyatimiz bo'ladi mana number o'n mana mana shu liniyaga yigirma ikkita daraxt ekildi hozir mana ko'rayotganinglardek bu qismi biza o'sha ekayotgan daraxtlarimiz ekkanimizda bir xil bo'lib qolmasligi uchun random orqali o'sha to'qson gradus yoki qanaqadir biza belgilagan gradus orqali o'zi har xil ko'rinishda aylantirib beradi Xo'p. Bu usul qanaqadir ko'cha yoki bir shaharli bo'lgan paytimizda o'sha to'g'ri yo'l bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'l bo'ylab daraxt ekishimiz uchun ancha qulay hisoblanadi. Misol uchun, mana bunaqa dumalo bosadigan bo'lsa, bunaqa qilib ekib ketishimiz ham mumkin. bu tochkani bosadigan bo'lsak mana mana shu tanlagan daraxtlarimizni общий hammasini qanaqadir gruppa shaklida e, o'sha bosgan tochkamizga qo'yib beradi bu hozir bu dumaloq bosib beramiz pulga ekan

bu qo'yib chiqqan daraxtlarimiz bizga yoqmayapti boshqa daraxt qo'yish uchun mana bu yerda o'sha musor chelak turibdi o'shani bossak uchib ketadi va yana qaytadan yangi boshqa daraxt ekishimiz mumkin biza hozir archa eksak chiroyliroq chiqadi bu yerda shuning uchun xil turdagi archalarni qo'yib chiqamiz ko'rayotgan bo'lsanglar mana bir turdagi archani eng kattasidan tortib to odamni bo'yigacha eng kichkinasi kichkina turdagi archagacha ko'rsatib bergan Smedan kana kurumata. ونقسم يام Э, lekin bunaqa hozir alohida alohida daraxtlarni ekkanimizda kompyuter sal qiynalishi mumkin shuning uchun tayyor gruppalashtirilgan e, daraxtlar to'plami ham bor mana bunaqa Э, bu daraxtlarni mana bu yon tomon orqa kameraga qarshi orqa tomonga ham qo'ysak bo'ladi chunki keyinchalik hozir render qilayotganimizda bu daraxtlarni effekti oynani yaltirab realniy ko'rinishiga sabab bo'ladi Чем-то удовольствие. bu hozir ko'zimiz ko'rib turgan tomonga o'zimiz substance va orada qanaqadir bunaqa daraxtlarni qo'ysa ham chiroyli ko'rinadi va begona o'tli har xil o'simliklarni ham qo'ysak bo'ladi hozir toshlar hop ticareten amba Sovet gencarlarını uçup taşıymış. San Cottoro shu tarzda o'simliklarni ekib chiqamiz iloji boricha o'sha haqiqatga yaqinroq bunaqa ekilayotgan xatoliklar bo'lishi mumkin <coughs> bugungi darsimiz shulardan iborat edi Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr!